大家下午好啊！今天给大家带来一个视频啊，就是讲讲之前我分享过一个事情，就我的那个呃 s c a d o x e 啊，二零一一，然后呢有一个 s c r i p 对吧？然后呢卡在枪管里面，然后当时呢幸好是在这个靶场啊，所以说有这个啊 RO 呢帮我给给搞出来了。然后呢我不信邪，哎，同样的子弹呢我接着用，参加了另外一场这个当地的一个小比赛啊，就打到第三发的时候又发生了 s c r i p 啊，当时呢，因为是在这个室外啊，并没有这个就是室外靶场，并没有这个专门的这个 RO，所以说呢，没办法，那当时比赛我只能借小小伙伴、其他小伙伴的这个这个手枪完成了比赛。呃，回了家之后，我再把自己把它弄出来，呃，就很麻烦。然后呢，但是呢，麻烦之中呢，我也学了很多知识，所以说呢，想借用这个视频啊，给大家分享一下我是如何处理这个 s c u i t 当然，我也做了很多的功课。然后呢，其实呢，这个视频呢，我只是。 把之前我做的同样的步骤给大家重重复再做一遍，然后让大家能学习到，然后呢避免走坑啊。啊，当然这个就废话也不多说了，咱们就展开今天这个视频。好，这个啊其实就是这个今天的这个主角啊，就是我这个 Scuttle 这个啊火药燃气反吹玩具的这个这个核心部件之一啊。 然后呢，大家可以看到啊，就是这个来聚焦一下，这个弹头啊卡在这里面的，可以看得见吧？然后呢，至于怎么取出来呢？其实还是有一些这个呃大家需要注意的地方啊。首先我要放一边儿。首先大家需要一个什么样的工具啊？我会给大家一一道来。啊。首先第一个就是一个切菜板，对吧？什么样的切菜板都行。 啊，最好是自己不用的，因为这个大家都知道。看翻看我之前的视频，知道这个，呃，玩这个燃气式反吹玩具呢，大多数都会有铅啊，所以说大家一定要注意这个防范铅中毒。如果大家不知道如何防范的话，可以翻看我之前的视频，我给大家有个介绍。然后呢，这次这次呢，为什么要用这个木头呢？因为木头比较软，然后呢，我也舍不得磕坏我的桌子，对吧？所以说就找一个木质的不用的砧板。 然后呢，就可以把它作为一个基础，你的这个 workbench 就是你的这个工作台。呃，你稍微再讲究一点呢，你可以在上面再铺一个这个 tech m a c 或者装一个鼠标垫之类的这种东西，软软的，然后放在上面也可以，这都没有任何问题。我在这里呢就不给大家装那么多东西了，我就简单的用这个木头给大家做一个基本的一个工作台啊。好，这是你的枪管，卡了子弹，弹头在里面，然后这是你的工作台，还需要什么东西呢？这个东西呢也蛮重要的。 这个就是你的这个 brass rod，也就这个铜制的这个一个一个一个棍儿吧，对吧？咱就说是一个铜棍儿。这个呃，我给大家，我是从哪儿从哪儿选的？我是在亚马逊上选的。然后呢，这个寄到家可能就是两美金不到，嗯，可能呃一块一块一块一块八一块九美金左右吧。呃，当然了，这个为什么我这个粗细啊？它的直径呢是八毫米啊？为什么选八毫米呢？因为我这个这个玩具啊，它是九毫米的，对吧？ 呃，为什么不选什么三毫米或者四毫米？首先两点，第一点呢，就是我不希望它在这这里面的时候，如果说特别细啊，对吧？特别细的话，它有可能会会有不一样的这种奇怪的角度，导致你施力不均匀，这是其一。其二呢，就是因为你的这个这个铜制的这个弹头啊，卡在里面是这个形状的，对吧？它是尖头的，或者是你的是开花弹或者什么弹无所谓，但是呢。 它是这个形状，具体量基本上是这个形。如果说你用特别细的，即使你能保证它是这个垂直往下的，但是它会往下往下砸的时候，它会把这个弹头啊给砸成砸变形，甚至如果特细的话，有可能砸穿，对吧？因为它只是铜铜制的外壳，里面其实是铅嘛，铅是比较软的，所以说你当你当这个弹头啊在这个枪管里面砸砸砸砸，把弹头给砸变形，砸的很靠下的时候，反倒这两头啊有可能会有膨胀。 对吧？哎，就膨胀了，有可能导致你更难取出来。当然，这种例子比较少见。呃，为了确保万一呢，就我还是选选用了这个八毫米的，九毫米的太贴得太近了，万一 <clears throat> 插不进去，做工有误差，对吧？就会很恶心。所以说选了八毫米的。啊，长度呢其实无所谓，啊，我选择一个稍微比较长一点的。呃，就是第一手好拿，其次呢，以后遇到类再用这个品牌弹药，以后再遇到什么之类的，对吧？我 PCC 可能这个也能用得上，对吧？对吧？ 也够长了， <laughs> 希望再用不上。但是如果要用得到的话，最起码有个更长的棍儿，对吧？嗯，好。另外一个呢，这是它的这个直径。然后为什么要选这个 brass 这个材质啊？是因为其实这个枪管现在都是冷锻的枪管，包括里边还有 chrome，就是这个镀铬的这个涂层啊。 所以说，这个里面的这个硬度呢是非常硬的。为什么不推荐大家用什么铝合金，或者是用这个钢的材质的这种东西？是因为它的这个硬度有可能会比那 chrome 要要更硬，所以说很容易划伤你的枪管。这个你反正你戳进去，你使劲敲，就很很难把这自己的这个枪管给给戳坏。呃，很多人说那不可能啊，这个东西摸起来蛮硬的，掰也掰不动，对吧？怎么可能这个枪管不会受坏呢？ 那大家想想，一个弹头啊，它就是里边是铅，外面包了一层铜，然后那么高的压力，然后把它从这里面，对吧？咻吹出去，它都没它都没坏，对吧？你怎么可能说你拿这个东西简单敲一敲就给它就把里面那个膛线给敲坏？这个显然是不太切合实际的，对吧？所以说用这个 brass 这种铜制的这种棍儿还是非常非常可靠的。呃，软到什么程度？我给大家看一下，就是我取出来之后，我用锤子砸的，这个头啊已经被我砸瘪了。哎，大家能看到吧？ 不知道能不能看得多仔细啊？对吧？有一点点看到没？所以说这个材质呢是非常非常软的，然后也再次证明了我买的最起码是真货，不是说这个钢棍儿镀了一层铜，对吧？所以说就是啪啪敲可以。然后这是你两个工具，第三个工具什么呢？哎，修车工踢足球的必备啊！如果说大家看过《少林足球》，知道我在说什么，就是对吧？一个锤子。 然后呢，前面装了一个这个橡胶套，就是宜家的这个这个锤子，然后它里边也自带橡胶套。为什么用这个橡胶套啊？就是我不希望金属与金属之间有很硬的这种撞击啊，就是，呃，能减少对枪管的磨损，越多越好。所以说，就是你多个套总比没有套好，对吧？所以要保证自己的安全。嗯。然后呢，剩下这一步其实就特别简单了，因为我把这个弹头重新给插回去了。然后呢，给大家演示一下这个东西应该怎么取出来，就是你把枪管，当然你也要看啊。 包括像我这个弹头是卡在离 chamber 比较近的地方，对吧？如果说你卡的是离这个枪管比较近，那可能你就是这样戳。所以说你要根据你的这个弹头卡的位置是在离枪管近还是枪枪的这个枪膛近，然后你进行一个判别，对吧？然后呢，剩下就是把你的这个，对吧，金箍棒，对吧，插到里面，对吧？然后剩下不就特别简单了，握住了，然后，对吧，敲一敲。 我当时用了挺大的力气啊，呃，不能特别大，不是那种这样的力气，而是这种，就是完全用手腕比较大的手腕的力气，然后呢，给它敲出来，呃，敲了大概七八下，它出来了，呃，当然这个弹头啊就取取出来了，对吧？卡在里面的，呃，给大家看一下，很多人会说这里面这个是不是枪管有磨损啊什么之类的，呃，我可以很负责任告诉大家，经过我的这个肉眼的观察，这枪管里面呢。 没有任何的磨损，但是非常非常的脏，不知道大家能不能看得到啊？说来惭愧，就是买了这么好的枪，其他小伙伴都打一次擦一次，我这是打一年擦一次哈， <laughs> 不知道能不能看得到啊？里面非常非常的脏，但是膛线没有任何的划损，就是完全没有任何问题。然后再次给大家说，大家可以看到啊，弹头啊，铜制的，大家可以看到它已经有膛线，对吧？ 磨过的痕迹了，所以说这也是铜的，这也是铜的。然后你担心说，对吧？这个火要推着这么一坨东西在里面高速的飞过去，而且你要说担心这个铜制的东西在里面这样划一划，然后把这个枪管划坏，我觉得你可能是对吧？有点有点多虑了。所以说这个呢，枪管精度后来测试过也没有任何问题，然后枪管呃也看了没有没有任何的这个这个东西。就是为什么我枪管现在这么脏啊？就是因为把这取出来之后我打了打精度。 我都认为打不准，那肯定是射手的问题。打打得准，那是应该的， <laughs> 因为这枪再打不准的话，那真是太惭愧了。好，那今天呢，我想给这在这里啊，给大家做这个视频，就分享如何用这些简单的，就是可能就唯独家里大部分美国人家里可能就这个东西没有。 啊，亚马逊上买，第二天就寄到，所以说大家不用担心啊。就是说说这个东西不好买，砧板大家有，这个锤子宜家的大家都有，对吧？这个东西你只要是个，对吧？追求什么的人，基本家里都有，对吧？这个我就不多说了。然后很多人呃，我也做过功课，很多人在 Reddit 上面说，呃，即使没有这个东西，你可以在那个 Home Depot 买那种木头的。 柱子，然后说担心枪管划坏嘛，然后一样可以推出来。但是我在下面看到有一个老铁啊，也回复了，说他就用的木头，但是呢，他那木头可能这个最近这个木头的价格比较高，然后材质不是特别好。他打一打，他把那个木屑打实了，就打到这个弹头的周围了，导致它更难取出来了。所以说，就是用木头呢，呃，可能就。酌情考虑吧。我个人不会推荐用木头，因为这个金属比较可靠，而且表面积比较大，对吧？大家看到这弹头原来是尖的。 对吧？尖的弹头，然后被我用这个给戳、戳、戳平了，就是这个面儿都已经平了。可想而知，如果说你用木头，第一木头如果它硬度不够的话，它可能就劈在里面了。其次。 对吧？你这个可能花费的时间有可能比较大，有可能这木头从中间会断开或怎么样。而且这东西也不会伤及枪管，所以对于我来说，这肯定是无脑的选择。当然了，木头比较便宜，可能不到一美金一个，这可能一一美金多一点，但是差别不大，对吧？所以说，换作是我的话，对吧？这种，而且个人经验而言就是这样，很轻易的就把你的 script，哎，就给取出来了。好，如果说你觉得学今天通过这个视频学到了如何去。 呃，把你的这个 script load，就是这个这个这不知道叫这叫哑蛋还是叫什么蛋，这个知道的这个底下评论区对吧？这个我给你置个顶啊，第一个回答出来正确答案的置个顶，因为我不知道中文这叫什么，因为很多人说我你为什么拍视频中文英文都夹杂的说，因为学这个东西的时候我就是英文学的，也没有中国老师教我，所以我也真的不知道 script load 中中文叫什么，包括很多词我真的不知道。 呃，大家见谅，但是我也尽量用更精准的中文把这些东西情况给形容出来，这样的话大家也知道我在用，即使用英文讲，大家也知道我说的什么意思。比如 s c r i p t load 就是子弹的火药出现问题，子弹头卡在枪膛或者枪管的某一个部位，这个叫 s c r i p t load。哑弹是你激发了，对吧？它枪不响，就是弹头压根儿就没没有离开这个枪膛，那叫哑弹。这个东西我不知道叫什么，对吧？举个例子， <coughs> 好，这个大家看到啊。 弹头底下是铅，外面包了一层铜，然后上面还有这个，对吧？膛线，对吧？给压出来的，所以说大可不必担心这个东西会对你的枪管造成任何伤害。好，如果说大家对这个视频觉得学到了东西，记得在视频下方点赞、留言、加关注啊。然后你知道 scribble 的中文叫什么的话。 也记得在这个视频下方留言，这样的话我给大家置个顶，大家都知道，我也知道，大家也都知道 s q u i d l o 到底是中文叫什么。好，废话不多说，我们今天视频就到这里，我们下期视频见，拜拜。